So, hmm, ayan mga kamotmot. So, gagawa tayo ngayon ng uh, test light. So, pumiyaw kanina ng itong clip. So, dalawa to. Gumawa na rin ako ng ano, ginawa ko lang to gagamitin natin ito tornilyo clip tsaka wire yung ginam ginamit ko ito pang sa charger yung maraming wire to pinagsama-sama ko lang to eh, kung may ganito kayo mga kausot na wire sa telepono yun ang gamitin nyo sa uh, wire ng yung inyong ano, uh, ginawang uh, ah, flash light so pasamantala mga kamot mo yung uh, ginawa ko yung sa cellphone muna. Kasi ito, gumagana pa itong mga kamot-mot. na sayang naman kung uh, tatanggalin ko dito at gagamitin ko sa slide. So kung mayroon lang kayong mga kamot-mot, advice sa inyo, mas maganda itong mga kamot-mot kasi uh, ah, stetsable nga siya, maha mahaba siya. Ayan. Ayan. Saka ito yung face light natin. So mura lang naman ito pagka binili nyo mga nasa 25 lang ata to ayan so ganito yung style kakagawa kayo paggagawa kayo ng test light itong mabang wire natin dito natin ikakabit sa kung may panghinang kayo ah, mas magandang hinangin nyo to para hindi nagulot siya katagalat. Dahil sa akin, electrical set ko lang sa muna. Saka ako na ilanin. makeup. ayun mga kamotmot, nakikabit na natin yung ating ipit ng body dog. Ayan, yung galing dito mga kamotmot sa test light natin, sa ilaw, dun sa mapang wire. Ah, sa mapang wire. Dito na ka, sabit sa pangipit natin. Ayan. Meron natin gagawin. Ito. Ito ito na yung ating sunod na gawin dito naman sa kabilang uh, wire to kakabit natin ayan so gumawa ako ng tornilyo ng nut para ma-angat ma, ma, ma, ano ma, ma, ma, ma, dari Tokasi dari Tunak skirt na ikabit na yung uh, ah, wire. Ayan. Uh, tipan lang natin para matibay siya. Tipan lang natin. Tipan natin. ito mga kamot-mot, eh, testingan natin yung ating uh, uh, na ginawa, DIY. Testing natin kung gagana siya. So ilagay natin ito sa may uh, positive. natin kung gagana siya. Ayan. Tapos ito, testing natin sa Doon ano lang gumawa ng case light mga kamakmak para sa mga troubleshooting natin sa ating wiring. Yan, body ground.